Ei, sabeu què? Ah, soc, eh, bueno, no m'he presentat, perdoneu. Soc el Ricard Vidal, el creador del TV3 Xicciona del YouTube. Bueno, és que el meu nit és és TV3 Xicciona. Bueno, que jo faig vídeos amb el meu germà, que es diu Roger Vidal, en anglès Roger Chan. Ah, no, el seu nick és Roger Chan i, i que estic solter, solter si alguna noia vol, doncs... Bueno, No sé què més dir. Bueno, tal, tal com ha dit el meu germà, jo sóc el Roger Chan. Bueno, Roger Vidal, tinc 19 anys i, bueno, també soc solter. No sé, la... potser són els gens, jo què sé, però un solter segur. Si alguna noia vol, ja saps, eh? Bueno, en fi, jo i el meu germà farem molts més vídeos nous. I aviat, aviat, aviat, molt aviat els veureu. Comença la segona temporada a lleutubí.com barra TV3 Pixelat.